Depuis quand il y a ça là? Qui c'est qui a fait ça? Ah. ah. I. Non. <laughs> oh fuck! Ah. Max! Ah, il y a une ligne à gauche! Ah, fuck! Ah! Ah! Ça n'a pas de pire. Je crois que j'ai touché une pédale. Non, je suis sûr que j'ai touché une pédale. <laughs> Ouch! Je vu le pied, mon gars! Oh! Ouais! Attention! En tout cas, t'as pris une belle bêche, en tout cas. Ouh, la tête a gagné. C'était accroché le pied. Ben, t'as découpé? Non, je suis pas coupé. Pas coupé. Ben, en tout cas, t'as sur une pédale d'abord. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Oh! Les petites pistes qui sont super là fun. Ah! ah. <laughs> Hein? Je suis pas tombé. Hein? Je suis pas tombé. Hein? Correct. Watch out. oh! Ok, un petit peu trop. Ah, rapide. Uh, that's nice. Uh, ah, that was fun. Je suis plus pris dans le bac que d'autres choses. Hey, ça va pas bien là. Ah! J'ai perdu de devant, excusez. allez pic. Et... Pouah, Dans l'arbre Push 11-6 hein? Qu'est-ce que j'ai fait là? C'était quoi cette énigme-là, JP? Euh, non, je suis pas encore prêt pour <laughs> sauter cette roche-là. Tu sais ça. c'est le virage qui me cause toujours problème. On va essayer de se clairer d'une chute si possible. Hein, je sais pas ce que j'ai fait là. Wow! Ça va bien, ça va bien. On va se concentrer. Ah! ah, j'ai pas Ah non, ça va pas bien là. Oh! Ça va mon cher? Oh oui, je suis dans mon guidon. <laughs> ouais, c'est ça, ils disent tout ça. Ah. <laughs> Yo, Oh, ça va! C'est correct? Hein? <laughs> C'était donc bien beau. <laughs> oh le kick! <laughs> <laughs> yeah, that was a close call. No. Nope. Ah! Ah! Ah! ah mitt testikel! Ah! ah, ah. ah. ah. Ah, ah. Oh, fuck! C'est un médium, je me suis poigné gaz dans la roue. Ah. La droite en plus. Ça va? Je me suis poigné gosse dans ton frère. Poigné à beau dans la roue. Oh non! Voilà! Et... Ah, ah j'ai mangé une roche dans le tibia. Ça, c'est le fun. Ah, ah. La fesse, hein? Aïe, aïe. J'ai-tu une marque, là? Où ça? Euh, oui, une petite marque. Comme... Ah, ah, ah, ah, Aïe, j'ai dû rouler dessus, puis elle, m'a popé. Ça fait, ça tabac. Oh, lisse! Écoute, elle sera putain ah, J'ai une faiblesse dans Ah oh oui, là, je suis d'accord pour la bière.